Все перекаты, да перекаты, Послать бы их по адресу. На это место уж нету карты, Плывем вперед по адресу. На это место уж нету карты, Плывем вперед по адресу. где-то бабы живут на свете, Друзья 서 тобой кто-то, не стоит долго мучиться. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Люблю тебя я до поворота, а дальше как получится. Все перекаты, да перекаты.